Как написать правильный SEO-контент? SEO-контент – это специальный текст на страницах вашего сайта, который способствует его продвижению в поисковой выдаче по определенным поисковым запросам. Первые шаги в продвижении сайта всегда начинаются с оптимизации текстов. Оптимизацию текста можно делать одновременно с его написанием или же оптимизировать уже готовый размещенный на сайте текст. Мы рекомендуем делать оптимизацию одновременно с написанием, более того, перед написанием а именно составлять план будущего текста на основе поисковых запросов. Такой метод позволяет получить наиболее органичный текст, избежать криво вписанных ключевиков и потери логики построения статьи. Правильно оптимизированный текст повышает позиции страницы вашего сайта в поисковой выдаче. Как написать правильный текст? Написать SEO-контент правильно – задача не из простых. Очень сложно употребить в тексте нужное количество ключевиков, при этом не потеряв смысл и идею текста. К счастью, в этой области много профессионалов, которые за умеренные деньги помогут вам с созданием SEO-контента. Если вы все-таки решили написать текст сами, при его создании рекомендуем обратить внимание на следующие факторы. Уникальность. Это основной фактор, которого следует придерживаться при создании текстов. Если текст будет не уникален, значит страница с ним не попадет в индекс поисковых систем и не будет видна пользователям. Структура SEO-контента. В тексте должен присутствовать заголовок H1, в котором обязательно должен быть основной ключевой запрос. Заголовки H2 и H3 разделяют статью на подразделы. Помимо SEO-влияния, они помогут вашим читателям легко ориентироваться в тексте. В первом абзаце стоит употребить основной ключевой запрос, а в остальных использовать дополнительные. Снипет. В одном из абзацев нужно употребить основной ключевой запрос два раза. Один раз прямо, Второй раз склоняя, спрягая, разбивая предлогами, союзами и другими словами. Из этого абзаца поисковая система, скорее всего, сделает снипет, поэтому подойдите к написанию этого абзаца очень тщательно. Он должен быть привлекательным для ваших пользователей. Тематичность. Текст обязательно должен быть тематическим. Гуляя в ботаническом саду, я случайно сквозь ажурную ограду увидел магазин горных велосипедов в Москве, не подойдет. Нужно от начала до конца писать текст на соответствующую ключевым словам тему. Грамотность. Неграмотные тексты занижают позиции вашего сайта. Перед публикацией обязательно проверяйте тексты на ошибки. Спасибо поисковым системам за борьбу с неграмотностью.